دل شکسته ما همچو آینه پاک است بهای در نشود گم اگرچه در خاک است ز چاک پیراهن یوسف آشکارا شد که دست و دیده پاکیزه دامنان پاک است نگر که نقش سپید و سیه رهت نزند که این دو اسبه ایام سخت چالاک است قصور عقل کجا و قیاس قامت عشق تو هر قبا که بدوزی به قد ادراک است سحر به باغ درا که از زبان بلبل مست بگویمت که گریبان گل چرا چاک است رواست گر بگشاید هزار چشمه اشک چونین که داس تو بر شاخه های این تاک است ز دوست آنچه کشیدم سزای دشمن بود فغان دوست که در دشمنی چه بیباک است صفای چشمه روشن نگاه دار ای دل اگرچه از همه سو تند باد خاشاک است صدای توست که برمیزند ز سینه من کجایی ای که جهان از تو پرز ز پژواک است غروب و گوشه زندان و بانگ مرغ غریب بنال سایه که هنگام شعر غمناک است دل حزینم از این ناله نهفته گرفت بیا که وقت سفیری ز پرده راک است